宝宝，最近那么乖，我今天我请你吃小鱼干，好不好？啊，小鱼干，来，小鱼干来了，小鱼干，吃小鱼干， <laughs> 吃小鱼干啊！ you're happy and you know just say meow. If you're happy and you know just say meow. If you're happy and you know and you really wanna show. If you're happy and you know just say meow. Papá americano.

uh,